你的牌了哦，两倍，东一点红，三倍，八万，两倍，三倍，两倍。 两倍。 牙粉，前兆。 两倍。 凉拌娃娃。 娃娃。 两倍，娃娃，两倍，五条，三倍，二条，两倍，娃娃，三倍，东园一哄。红，五倍，东园五条红，两倍。 两倍，永远一红。两倍。 Harambe. 八万，十倍，两倍，龙卷一点四倍，五条三六倍。 红中十倍，两倍。 凉被。凉被，凉被。条。 两倍，东园一点红，两倍。 狼狈。 条，三倍，娃娃，两倍，二条，两倍，五条，三倍。 红中，无倍，二条，两倍娃娃，三倍椰子，无五还海椰子，两倍。 caramba! 两倍。三倍。娃娃。两倍。五条三筒，三倍。娃娃。五条。两倍。东园一点红。两倍。两倍。五条。三倍。二条。 两倍。 Gamba. 演奏三倍，音乐五两倍。 两倍。